皆さんこんにちはこんにちは神奈川県川崎市から参加のリトルエミです今回踊らせていただく曲は東日本大震災復興支援曲花は咲くライズアップ東北です今日のためにこのメンバーで頑張ってきました笑顔で元気いっぱいで踊るので手拍子応援よろしくお願いします

しいあの人を 懐かしいあの日を思い出す続いて傷つけて報われず泣いたりして愛しいあの人を思い出す Aí ビダンスチームの皆さんにもう一度大きな